الحب هو توجه القلب إلى المحبوب الله توجه يربط نفعه بنفعك ومضرتك بمضرته هذه بعد الحب نعم. لكنه له مرحلين نعم. حب عقل وحب عاطفة حب العقل هو ما يرجح العقل نفعا نعم. كما يحب المريض الدواء المر أنا لا أحب الدواء المر عاطفتي نعم. أنا نكرهه نعم انما بحبه بعقلي لانه سبب العافيه فده اسمه حب ايه؟ اسمه حب عقلي الله ولكن حب العاطفه ملوش دليل عقلي انا بحب ابني حتى وان كان غبي نعم واحب ابني عدوي وان كان ذكي الله الله يبقى ده في حب العقل وده حب الايه؟